جمهورية مصر العربية ونشاهد الآن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يستقبله عند سلم الطائرة بكل ترحاب مرحبا به في بلده الثاني المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل سعود يستقبله عند سلم الطائرة بكل ترحاب مرحبا به في بلده الثاني المملكة العربية السعودية يستقبله عند سلم الطائرة بكل ترحية السعودية جمهورية مصر العربية ونشاهد الآن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعودي رئيس جمهورية مصر العربية بن عبد العزيز السعود يسترحبا به في بلده السعودية